Trzymam się z dala i nie konkuruję To nie mój gatunek, mam pakunek To nie polskie zioło, to inny gatunek Długą sumę chcę jak hubę, hubę To inny gatunek, jest dumę Kiedy słyszę swoją muzę leci w twór Trzymam się z dala i nie konkuruję To nie mój gatunek, mam pakunek patrzę, tu się dzieje Jestem inny niż twój chłopak i twój ex W łóżku nie jestem jak pizza, raczej jak zwierz Może nie, najlepiej zagrać Ej, jutro jest ósmy. Ej, jutro wychodzą promienie słońca. Ej, podaj to swojej babci i mamie. Ej! Wow!